Good morning. <clears throat> sì, qui sono le 10. Eh, come dico in questi casi, certo non proprio una mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro. Oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David Lynch. It's May 10. 2022 and it's a Tuesday here in Naples, a clear, clear morning in this moment, very still right now, 73, eh, 73 and 4 Fahrenheit around 23 Celsius and this means that uh, it's that day really, really, <clears throat> really, really soft like these days in this period and also eh, because it seems more a, a summer climate than a spring climate. As regard the video to itself, I'll do it uh, do it always separate from this so the case is open if you are interested anyway as you and you all just see from the window I think that afternoon temper potrebbe addirittura anche salire, go up or on the same level, uh, maintain on the same level, but we'll see we are not wizards, or, uh, wizards always on this point, but the really important thing with this atmosphere is that today we have, we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those was beautiful. Blue skies and golden sunshine. And I think all along the way. Ovviamente all along the way qui minore rispetto a voi, essendo già la mattinata alzata, o comunque essendoci diverse ore di differenza rispetto a dove vivete voi. Uh, sì, per cui bene, dopo questi 4 giorni insomma di molto nuvoloso con pioggia eccetera, finalmente pare che ce l'abbiamo a meno che non si annuvoli più tardi, ma non credo, sembra promettere veramente bene la giornata, per cui siamo anche così, la prima così anche domani. Per cui, say this, so from the mythical window with the red, orange, blue, green water curtain, and it's uh, green roller shooter. Behind me on the top, not visible in fact, in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX640 IPG IPG 625 Eva! A great day, all the people follow the channel reports. Sì, un saluto davvero a tutti. Also, I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco col mio stomaco brunto, non so se lo sentite, e soprattutto spero vi possiate consolare con la vostra bella colazione, se il tempo dovesse essere brutto dalle vostre parti rispetto a qui. Yes, I'll see you in the video tools, if I do it, or tomorrow.